тянет за собой Ты красива в нем, я следую за тобой Ты в сердце моем Оно тает, когда мы вдвоем К себе манит меня, милая Глазки строит без моя Я ее не упустил Сердце только моя Аиша Больше никого я не вижу Я сердце ее украл Лишь отвернула себе задам Сердце только моя Аиша Больше никого я не вижу Я сердце ее украл Лишь отвернула себе задам я влюблен, лишь ты я влюблен Сердце не прикажешь, это дивный сон Выбор мой, только быть лишь тобой Знать, что ты моя, что связаны судьбой К себе манит меня, милая Глазки строит Место тысячи одна лишь любимая Я ее не упустил сердце только моя а Аиша Больше никого я не вижу Я сердце ее украл Лишь отвернула себе забрал сердце только моя а Аиша Больше никого я не вижу Я сердце ее украл چترن طول سی و